නඩුවදාන්නේ ලංකාවේද සිංගප්පූරේද කිය කිය හිත හිත ඉන්නකොට නැව ගිහින් තියේවි ටෙලිවැකියෙන්. ප්‍රථමින් අවධානය දේශය පුවත් වෙත. උත්තරපත්‍ර පරීක්ෂාව තවදුරටත් කල් දැම්මොත් හදිසි නීතිය යටතේ අධ්‍යාපනයේ අත්‍යවශ්‍ය සේවාවක් බවට පත් කරන බව ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ පවසනවා. කුමන තත්ත්වයක් යටතේ වුවද දරුවන්ගේ අධ්‍යාපනය ප්‍රාණ ඇපයට ගැනීමට ඉඩ තබන්නේ නැති බවයි ජනාධිපතිවරයා ප්‍රකාශ කළේ.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 පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂයේ අධ්‍යාපන ලේකම් පුබුදු ජාකොඩත් ඒ ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවකදී ප්‍රකාශ කලා නේද. ගෝටාබේ රාජපක්ෂ පාලන සමයේ රාජ්‍ය අනුග්‍රහය ලැබමින් හිටපු මූදු මංකොල්ලකාරයෙක් මේක පිටිපස්සේ ඉන්නවා. ඩොල බිලියන් 8ක හෝ 10ක වන්දියක් ගෙවන්න තියෙන එක මගහරවන්න. ඩොල මිලියන් 3400ක අල්ලස් අරගෙන මුළු ක්‍රියාවලියම විනාශ කරලා තියෙනවා.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 ඒතකොට විරුද්ධ පක්ෂයේ කණ්ඩායම් කියන්න ඕන මේ සඳහා පක්ෂ වුණේ ශ්‍රී ලංකාවට පක්ෂවද අද විරුද්ධ වෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවට විරුද්ධවද කියලා. රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයා කියන කොවුලා බැසිල් රාජපක්ෂ කියන කපුටගේ කූඩුවේ බිත්තර දැම්මට දැන් අපි බැසිල් රාජපක්ෂ කියන කපුටගේ කූඩුවේ බිත්තර දාන්න ගියොත් අපිට සිද්ධ වෙනවා ප්‍රතිත්‍රස්ත පනතට පක්ෂව අත උස්සන්න. ඒ වගේ විශාල සාහසික ආර්ථික අපරාධ ගණනාවකට පක්ෂව අපිට අත උස්සන්න සිද්ධ වෙනවා. අපිට තියෙන ප්‍රශ්නය තමයි මේ ආණ්ඩුවේ ඉන්න ප්‍රධාන අයට ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ ගිවිසුම අත්සන් කිරීමත් සමග තාම තේරෙන්නේ නැහැ මේ මූල්‍ය අරමුදලත් එක්ක කරපු ගනුදෙනුව මොකක්ද කියලා. ස්ථායී කරන අරමුදලක් ඇවිල්ලා තියෙන මේවා අරගෙන මේගොල්ලන්ට පාලම්බෝක්කෝ හදන්න බෑ. 2019 පාස්කු ප්‍රහාරයට පස්සේ අවුරුද්ද ඉවරටම ඉවර වුණා. එතනින් පස්සේ නැවත වතාවක් දෙයනේ කියලා අවුරුදු කෑවා. අපේ රටේ මිනිස්සු අවුරුදු කන්න ATM යන්ත්‍රවලින් ලබාගත්තු මුදල රුපියල් බිලියන 45ක්. ඉතින් සමහරකට මේ වෙලාව වෙනකොට ඔන්න බඩ දඟලන්න පටන් ගන්නවා. අර මෙහෙ කසන්න පටන් ගන්නවා. ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල මගින් අපිට විස්තීර්ණ අරමුදල අපිට ලබා දීමට කටයුතු කරා. ඒ තුලින් ජනතාවට සහන මේ වෙනකොට ලැබෙනවද කියන එක පිළිබඳව අපිට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. විවිධ වූ භාණ්ඩවල මිල වැඩිවීමත් සමගම රාජ්‍ය මෙන්ම පෞද්ගලික අංශයේ කිසිදු සේවකයෙකුට ව්‍යවසායකයෙකුට තමන්ගේ වැටුප වැඩිවීම කිරීමක් සිද්ධ වුණේ නැහැ. රිලව් මේ රටේ හතුරුකම් කරන්නේ මේ තියෙන බෞද්ධ සම්පත්තිකට විතරයි. හැබැයි මේ ආණ්ඩුවේ ඉන්න රිලව් ගත්තොත් මේ රටේ ආර්ථිකය කනවා දේශපාලනය කනවා මේ රටේ තියෙන දේවල් විකුණන් කනවා ඒක නිසා වැඩිම රටට හානි කරන රිලව් තමයි මේ නිල් කොළ රිලව් වෙන වංචනික වැඩක් කරන්න මේ යන්නේ ජාතික ආණ්ඩුවක් කියලා මේ ආණ්ඩුව ඇහින්දාස ආණ්ඩුවක්නේ කැබිනට් ඇමතිවරු 30ට වඩා දැන් පත් කරගන්න ගන්න උමනාව තියෙනවා ජනාධිපතිතුමාට එතුමා හිතනවා ඇති බලාත්පාල මැතිවරණ කල්දම වගේම අනෙකුත් මැතිවරණත් කල් දාන්න පුළුවන් කියලා විපක්ෂයේ ඉන්න තව මන්ත්‍රී පිරිසක් අරගෙන ජාතික ආණ්ඩු ලේබලය අලෝගත්තයින් පස්සේ එම පුවතත් සමගින් අප ඔබෙන් සමුගන්නවා යළිත් හමුයමු දහවල් 12ට මධ්‍යහන ප්‍රවෘත්ති සමගින්. ඔබට සෝදායි දිනයක්.